ادي المنظر العام لميدان تحرير قدام حضراتكم صوت وصوره شايفين الميدان شكله ازاي احنا هنا عشان خاطر نمره واحد القصاص المليون 25 يناير لحد دلوقتي ما حصلش نظام فاشل بيصدر قرارات فاشله شبهه لدرجه ان احنا خلانا نشمئز اساسا لما انا بقول له انا اول مطلب طالبه منك انك تجيب لي القصاص الحكيم للناس الاقي الناس كلها تاخد براءه حتى الدليل على كده الضباط بتوع الدرب الاحمر خدوا براءه والضباط والصياد العيون خد براءه هو ما رجعت الجمل خدوا براءه انا استنى مين تاني ياخد براءه حسني ومبارك حسني وحبيبي عادل ياخدوا براءه يبقى انا استفدت ايه؟ انا نازل النهارده خلاص نظام فاشل انا اخترته وانا اللي بايدي هوقعه انت محاكم شعب كامل هتجيب لي قصاص يا ما تجيبش انت من ساعه ما مسكت وانت عمال احداث بتحصل ثانيه واحده بس آه، اطفال اسيوط آه، عندك الناس على الحدود الناس هنا نزلت فاتت محمد محمود جيكا اللي نزل مات والرصاصه خدت في راسه وراسه فرقعت والعسكري اللي اتعور هنا نزل عمل له حفله وقالوا عليا انا بلطجي طالما انا بلطجي انا بلطجي فعلا هثبت لك ان انا بلطجي باللي انا بعمله دلوقتي لحد ما انت يبقى عندك دم وتمشي انا مش عايزك انا بقول لك انا مش عايزك افهم بقى هو بيكرر نفس الغلطه بتاعت النظام اللي فات محمد مرسي بيكمل مشوار حسني من الاخر هو بيكمل مشواره بالظبط نفس اللي حسني نفس اللي حسني كان بيعمله مرسي بيعمله بيكمل مشواره من الاخر بقول لك ايه والله عايزين اللي هيسرق البلد اللي يمسك مصر برضه حراميه